Lagi sakit dirawat si Cecep, nggak apa-apa HP ku Android, yang penting bisa main app-app selebeo. Double kill.